Eli mä tulin teille kertomaan tietoarkistosta ja miten tietoarkisto palvelee tutkijoita. Mun nimeni on Anna-Leena Okulov ja mä oon ollut, mun pohjakoulutus on tilastotieteilijä ja mä oon ollut lääketieteen ja terveystieteiden tutkimusryhmissä koko työuraani ennen kuin sitten siirryin tietoarkistoon noin puolitoista vuotta sitten. Että äh, tässä tietoarkiston työskentelyssä on hyvin lähellä, lähellä itsellä tietenkin se, että tutkijoille on asiat hyvin. Tästä puhuttiinkin jo näistä taustoista, että rahoittajat vaatii avoimuutta, tutkimusaineistojen avoimuutta. Ja mitä monesti tänä päivänä ensimmäisenä voi törpätä tähän tutkimusaineistojen avoimuusvaatimuksiin on siinä vaiheessa, kun on julkaisemassa artikkelia, niin lehdestä tulee aika monelle, varsinkin terveystieteiden puolella on käynyt niin, että lehdestä tuleekin vaatimus, että aineisto on avattava ennen kuin sen saa julkaistua. Jotkut lehdet joustaa siinä, jotkut toiset ei. Äh, tutkimusaineistoja tällä hetkellä jatkokäytetään hyvin vaihtelevasti. Toisilla aloilla se on ihan arkipäivää, toisilla se on todella outoa ja siihen ei ole vielä välttämättä törmännyt ollenkaan mutta se on yleistyvä trendi ja yhä useampi törmää siihen. Ja tähän tietenkin sitten kaikki korkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset on vastannut ja julkaissut datapolitiikkojaan. Pitkään oli se myös se tilanne, että tutkijoilta vaadittiin avaamista ja yliopistolla, tutkimuslaitoksella ei välttämättä ollut minkäännäköistä kantaa asiaan. Tai saattoi olla hyvin jyrkkä kanta, että ei avata. Ja mitä on sitten tullut uutena tässä, niin tietenkin kielipankki ja me tietoarkistossa ollaan puhuttu ja neuvottu aineistojen avaamisessa avoimesta avoimista tutkimustatoista, mutta uutena tullut, että, että kirjastoväkeä paljon koulutetaan sitten tähän auttamaan. Tietoarkistosta itsestään. Tietoarkisto perustettiin 1999 alun perin yhteiskuntatieteelliseksi tietoarkistoksi. Yhteiskuntatieteissä on van vahva perinne tämmöiselle arkistointitoiminnalle. SESTA, Euroopan yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen konsortio, on perustettu jo 70-luvulla. Mutta pelkästään se ei ole tietenkään enää yhteiskuntatieteellinen. Tietoarkistossa on ihan virallisesti niin kuin palveluita laajennetaan terveys- ja lääketieteisiin ja humanistisille aloille, eikä myöskään rajoituta pelkästään niihin. Ja samoin muut SESTAn jäsenet, etenkin Pohjoismaat, on, taitaa olla, että kaikki muut Pohjoismaat onkin saanut jo ihan virallisen aseman tämmöisenä kansallisena arkistona, ei pelkästään yhteiskunnalta tieteellisenä. Ja tähän liittyen, kun puhuin näistä, että miten toisilla aloilla se, on, se avoimuus on arkipäivä ja toisella se on ihan uutta, niin kun tietoarkisto lähti laajenemaan ja nimenomaan valittiin terveystieteet ja humanistit, niin totta kai terveystieteilijät ja lääketieteilijät nyt törmää siihen, mutta ennen kaikkea myös siksi, että nämä on nämä kaksi alaa, jotka, joiden parissa se avoimuus on ollut hirveän harvinaista. Ja tämä oli niin kuin se ennakko-oletus. Ja viime vuonna tehtiin tutkijakysely. Tietoarkisto lähetti tutkijoille nämä no niiden uusten, uusien alojen tutkijoille kysely, jossa kyseltiin heidän tietojaan avoimesta tieteestä, asenteita ja kuinka paljon ylipäätään tutkimusryhmät avaavat aineistojaan. Kyselyn vastausprosentti oli vain 14 se ehkä jo kertoo siitä, no okei, muutenkin kyselyaine, kysely, kyselyihin vastaa nykyään pienempi osuus, mutta että tuo 14 on siitä huolimatta pieni. Että se varmaan kertoo siitä, että se ei kuitenkaan näillä aloilla ole kovin kiinnostava vielä. Ja todennäköisesti tämä 14 on sitten tietenkin myös aika poikkeava otos tästä joukosta, kenelle se lähetettiin. Ne on todennäköisesti hyvinkin paljon kiinnostuneempia kuin keskivertohumanisti. Ja no, lyhyesti aineistojen jakaminen tutkijoiden kesken on tavallista. Tämäkin oli ennakkoon tiedossa ja tämä myös tämä tulos, että vaikka todennäköisesti nämä vastanneet oli nyt näitä enemmän kiinnostuneita aiheesta, niin siitä huolimatta erityiseen data-arkistoon piti tämmöistä käytäntöä talletet, että käytäntöä, että talletetaan erityiseen data-arkistoon aineistot, niin piti alallaan yleisenä käytäntönä vain 4 prosenttia. Oman yliopiston tai tutkimuslaitoksenkaan niin kuin tasolla arkistoimista niin kuin piti yleisenä käytännön vain 25 prosenttia. Se on todella vähäistä tietyillä aloilla. Siinä on kovasti tekemistä että saadaan heillekin sitä tietoa eteenpäin. Sitten tuota, vähän lisää tietoarkistosta. Eli tietoarkisto ottaa vastaan sähköisiä aineistoja. Me pystytään ottaa ja meidän eri niin kuin tavallaan osaamisalueet on kyselyaineistot, sitten vaikka mittauksista saatavat tulokset, kun ne on datamatriisissa sähköisessä muodossa – Meille käy haastattelut, kunhan ne on litteroituja. Kuvia otetaan vastaan. Et meillä tulee kuvien suhteen sitten semmoinen rajoitus, että meillä ei ole ihan mahdottoman suuria säilytyskapasiteetteja. Eli niiden kanssa me joudutaan valitettavasti rajoittamaan aika paljon. Mutta tieteenala tieteenalan rajoituksia ei ole. Et vaikka puhutaan, että me ollaan oltu yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja valitettavasti me emme saaneet lupaa vielä englanninkielistä nimeä muuttaa, että meidän englanninkielinen nimi on edelleen Social Science Data Archive. Niin, ja sitten vaikka meillä on projekti tähän terveys- ja humanisteille, niin tar- ei tarkoita sitä, että me palvelemme vaan heitä, vaan kaikki aineistot, jotka muuten vaan sopii meille, niin on tervetulleita. Me toimimme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jossa on, voi olla tilanne, että tutkimusryhmällä on videokuvauksia, mutta samalla näistä ihmisistä on muuta tietoa kerättynä, niin se on tehty niin, että sitten osa aineistosta on mennyt kielipankkiin ja osa on tullut meille. Sitten ne datat ja kuvailut linkataan toisiinsa, että ne, jotka löytää dataa, niin löytää, että tätä on muuallakin, mitä kaikkea siitä projektista tai siitä tutkittavien joukosta on saatavilla. Biologiset näytteet kuuluu biopankkeihin, ja sitten on kaikki kuvantamiset, oli se ne sitten lääketieteen kuvantamiset tai oli ne sitten jotakin tekniikan alojan kuvia tai monen muuta, niin niistä itse, itse asiassa on nyt vähän kysymysmerkki sitten, että onko meillä itse asiassa Suomessa olemassa paikkaa, johon niitä semmoisia isoja, isoja, paljon tilaa vieviä tiedostoja voisi laittaa. Kansainvälisiä arkistoja on, mutta lähtökohdiltaan suositeltaisiin tietenkin, että suomalainen data pysyisi Suomessa. Se olisi aina tietenkin hyvä lähtökohta, että täällä olisi paikka, mihin niitä laittaa. Sitten viittaan Iidaan, mutta tässä tapauksessa itse asiassa kun puhutaan arkistosta, niin taitaisi olla avaa se oikea vai? No, niinku sen Meillä on data ja me Aivan. Aivan kun meillähän on tietoarkistossa tavallaan, meille tulee yleensä se aineisto siinä vaiheessa, kun tutkijaryhmä ei enää itse sitä tarvitse, eikä halua sitä olla ojentamassa muille tutkijoille. Me hoidamme sen tutkijoiden puolella, että teillä niin kuin se Iida ja Etsin sitten hoitaa tämän. Joo, aivan. Ja tuosta olikin puhetta ja hän on itsekin esitellyt itsensä yhteyshenkilönä tänne puolelle, Kaisa. Ja tuota, sitten lisäksi, jos on kysymys tosiaan ihmisiä koskevasta tutkimuksesta, niin meillä on tällä hetkellä aika tiukka kanta tietosuojavaltuutetulla, että mitä aineistoja voidaan arkistoida. Jos aineisto arkistoitaan täysin anonymisointuna, peruuttamattomasti anonymisoituna, kirjoitusvirheen kerran anonymistoituna näköjään, niin se voidaan arkistoida ja antaa jatkokäyttöön vapaasti. Sitten on vain kysymys siitä, että kenelle tutkija sen haluaa luovuttaa. Mutta jos siihen aineistoon jää henkilötietoja, niin tämänhetkinen tulkinta on, että sitä aineistoa ei voida arkistoida, mutta sitä voidaan saattaa jatkokäyttöön, mikäli tutkittavilta on suostumuksessa pyydetty lupa. Ja sitten vielä niinkin tarkasti, että se suostumus täytyy olla johonkin tiettyyn aiheeseen. Sitä ei voi antaa yleisesti jatkokäyttöön. Siihen liittyy sitten vuonna 2018 voimaan tuleva EUn yleinen tietosuoja-asetus ja sen tulkinta, että miten siellä tietosuoja-asetusta Suomessa tullaan lopullisesti tulkittamaan, että kuinka, missä määrin pystytään antamaan aineistoja jatkokäyttöön, minkälainen jossakin on esitetty äh, esimerkiksi ajatusta siinä, että, että kunhan tutkittavien tietosuojasta huolehditaan hyvin, niin se voisi olla se jatkokäyttö vähän laajempaa, mutta sen näkee sitten, kun ne lopulliset tulkinnat tulee. Mitä uutta sieltä tuli on, että siinä tietosuoja-asetuksessa, mistä me nyt jo tiedetään, niin esimerkiksi kaikki geeneihin liittyvä tieto luokitellaan arkaluontoiseksi tiedoksi. Ja sitten samalla korostuu se, että sitä sovelletaan vain elossa oleviin henkilöihin. Kuolleisiin tietosuojalaki ei enää koske. Tämä tulkinta on myös tällä hetkellä vähän erilainen. Tietoarkistossa tosiaan arkistonimen mukaisesti meillä arkistoidaan aineistojat ja luovutetaan jatkokäyttöön Meillä on pitkäaikaissäilytys, eli tarkoittaa sitä, että kun meille luovutetaan data, niin se säilyy tietoarkisto, pitää huolen, että se on vielä käyttökunnossa sadan vuoden päästäkin tarkoittaa sitä, että meillä aktiivisesti, kato, ne ensinnäkin tallennetaan semmoiseen muotoon, joka ei ole mistään tietystä lisenssistä ohjelmistosta riippuvainen, mutta että kun, kuinka kovaa vauhtia tietokoneet kehittyy, niin välttämättä joku standardi tekstitiedosto, joka tällä hetkellä aukeaa kaikilla ohjelmilla lähes, niin ei välttämättä teekään sitä. Et sitten siinä vaiheessa, kun joku muoto lakkaa toimimasta tai tulee tilalle parempi, niin tietoarkiston väki konvergoinen. Sitten kun se aineisto on saatu pitkäaikaissäilytettävän muotoon, se kuvaillaan tutkijan puolessa, siitä muodostetaan metadata, se anonymisoidaan tarvittaessa. Yleensä tutkija anonymisoi sen osaksi itse ja tietoa, tai anonymisoi ja tietoarkisto sen tarkistaa. Sitten meillä on Aila-aineistoportaali, johon se on niin kuin vats, vähän vastaava kuin etsin, mutta vähän monipuolisempi myös. Eli tuota, Ailassa on, pääsee lukemaan kuvailuja ja sieltä myös saa sitten aineistoja käyttöönsä. Mä kohta näytän tarkemmin. Lisäksi meillä on tietopalvelu, joka on varsin kysytty kanssa. Meillä on aineistonhallinnan käsikirja verkossa, jossa löytyy monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti tietoa. Ja sitten lisäksi meillä tulee puheluita ja ihmiset laittaa sähköpostia ja kyselee yksittäisiä aineistoja ja tutkimusryhmien asioita koskevia tietoja. Ja sitten tässä vaiheessa mä liitin tähän Tämä oli itse asiassa, tämä kuva oli vahingossa tässä esitelmän osana, mutta jätin, että että tutkimusaineistolle on olemassa tätä nykyä hyviä pitkäaikaissäilytyspaikkoja ja mä kovasti toivoin, että, to, toivoisin, että lasten tämmöisille taiteellisille tuotoksille olisi myös, että meillä Kuopus rakastaa tehdä pehmoleluja ja ne on isoja ja mihin ne mahtuu. <laughs> meidän saa hiirellä, eli palveluportaali Aila tai aineistoportaali on, missä tosiaan meillä on ne aineistokuvailut ja josta aineistoja saa käyttöönsä. Sinne on, Aila on kehuttu kovasti helppokäyttöisenä ja sitä se on, mitä itäkin kun tulin tauloon ja ensimmäistä kertaa rupesin sitä käyttämään, niin siihen ei mitään ohjeita kyllä ole tarvinnut. Sen saa saman tien toimimaan. Mutta kuitenkin lyhyesti tässä näytän sitä. Eli yksinkertaisesti vaan voi mennä joko ylhäältä aineistoon tai tästä klikata tätä palveluportaali-ailaa, jolloin se vie ailan pääsivulle, josta pääsee kirjautumaan. Ja kirjautuminen tapahtuu hakatunnuksilla. Kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on hakatunnukset ja tutkijoilla. Sitten jos on tutkimuslaitoksen jäsen, joka ei ole tässä hakajärjestelmässä, niin sitten voi olla, että joudutaan henkilökohtaisesti katsomaan että, ja todentamaan, että se on tutkimuslaitoksen jäsen ja sitä kautta voidaan lisätä. Tämä on yksinkertainen, tämä valitaan vain oikea organisaatio listasta. Tämä on vähän liian viisas se, kun olen kerran kirjautunut sinne Tampereen yliopistolle, niin se ei anna mulle enää semmoista tyhjää plankkia, vaan se aina olettaa, että olen Tampereen yliopiston henkilökuntaa. Mutta tuolta oikean paikan valittamalla ja antamalla tiedot, niin pääsee sitten tänne takaisin Ailan pääsivulle, josta voi valita aineistoluettelon, josta löytyy sitten jo aineistot. Aineistoja voidaan myös hakea. Täällä kerrotaan saatavuudesta. A on semmoinen, joka on vapaasti käytettävissä, niitä on aika vähän, mutta on kuitenkin. Sitten B on tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun. C-luokka on tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin ja D on ainoa, jota ei saa suoraan käyttöönsä. Et siinä joudutaan hakemaan tutkijalta lupaa tai luovuttajalta lupaa. Sitten jos tuota valitsee vaikka tuon ISSPn aineiston työorientaatiot ja aukaseen, niin täältä löytyy todella tarkasti kuvailu, mitä se data pitää sisällään. Se sisältää kaiken tiedon, mitä siihen aineiston käyttämiseen tarkataan. Mihin se on kerätty, kuka sen on tehnyt, minkälaisia muuttujia siellä on. Meillä on jopa tuota, muuttujista jakaumat, että näkee suoraan, pystyy katsomaan, että jos haluaa vaikka naisista saada tietoa, niin käy, menee muuttuja kohta ja katsoo sukupuolen jakauman, että onko sillä riittävästi naisia tähän tarkoitukseen. Jos on oikein pieni aineisto, jos on kolme naista, niin, niin voi hypätä seuraavaan. Sitten samaten tänne tuuaan, jos se aineistosta on tehty julkaisuja, niin se ne laitetaan. Ja sitten yksinkertaisesti jos katsoo, että se aineisto on sopiva tutkimukseen, niin painaa lataa aineisto täältä. Siihen täytyy täyttää, että mitä tarkoitusta varten ja hyväksyä käyttöehdot, että sitä ei saa antaa muualle. Ja kun on hyväksynyt käyttöehdot ja antanut lyhyen kuvauksen tutkimuksesta, niin se tulee ihan saman tien sitten se aineisto käyttöön jo. Sitten toinen meidän paljon käytetty palvelu on tosiaan tämä aineistonhallinnan käsikirja, jossa on, vaikka se puhuu aineistonhallinnan käsikirjasta, niin kyllä se on ihan koko tämän tutkimusprosessin käsikirja. Eli lähdetään ihan alusta asti, toki aineistonhallinnan suunnittelusta, sitten on sopimuksista ja oikeuksista, mitä olisi syytä sopia, miten tutkittavia on informoitava, minkälaisia tiedostoformaatteja kannattaa käyttää ja niin edelleen. Siellä kerrotaan myös tunnisteellisuudesta, anonymisoinnista, lainsäädännöstä, fyysisestä säilytyksestä, varmuuskopioinnista. Sitten siellä on myös malliesimerkkejä ja sanastoja. Sen jälkeen, kun me ollaan päivitetty tätä käsikirjaa ja saanut sinne, saatu sinne, toki tieto muuttuu koko ajan, että sitä joudutaan jatkuvasti päivittämään, kun joku asia muuttuu. Mutta että siitä, siitä lähtien, kun me ollaan saatu tämä kaikki osiot kunnolla kuvailtua, niin kovasti on meiltä ainakin nyt vähentynyt tietopyynnöt, siis ihan sähköpostitse lähestetyt kysymykset. Että ilmeisesti tämä on koettu aika hyväksi ja aika moni siihen viittaakin, että mä jo kävin sieltä lukemassakin. Tämmöinen on tietoarkisto. Kiitoksia. Sitten saisi taas kysyä kimurantteja kysymyksiä. Ihan hiljaista. <laughs> Anna-Leena, onko sulla itselläsi tutkijatausta? Joo, kyllä. Mä olen ollut koko työurani tutkijana. Ootko... Paitsi tämän viimeisen puolitoista vuotta. No niin. Ootko sä avannut sun aineistoja? Viimeisimmästä projektista kyllä. Että itse asiassa mun aikaisemmat projektit on tosi paljon perustunut näihin isoihin kohortteihin, jotka on itse asiassa onkin avoimessa käytössä. Että niitä saa muutkin kuin alkuperäinen tutkimusryhmä. Olen ollut Terveys 2000 ja Pohjois-Suomen syntymäkohorttien kanssa paljon tekemisissä. Mutta viimeisin aineisto, mitä olen tehnyt yhdessä sen aineiston keräjän väitöskirjatutkijan kanssa, niin tuota, se on mulla tällä hetkellä par, niin kuin parhaillaan arkistointiprosessissa. Ja just niin kuin puhutaan paljon siitä, että miten arkaan luontaista tietoa ei voi arkistoida, niin se riippuu ihan siitä, että pystytäänkö se anonymisoimaan. Se aineisto, mikä mulla on ja meillä on, se, siinä on tuota, työssäkäyvien jalkojen pituusero ja vaikutukset sairauspoissaoloihin. Siinä kysytään aika henkilökohtaisia asioita, mutta se onneksi se aineisto on sellainen, että se pystytään anonymisoimaan ja sieltä pystytään poistamaan se tietoturvariski, mikä sitten ja paljastumisen riski, mikä sillä, niille osallistujille on. Ja se on nyt työtilanne vaan tahtoo olla kiireinen, kunhan ehtisi tehdä sen arkistointiprosessin. No mä kysyn sitten vielä sen verran, että nyt kun ollaan tämä TTYllä, niin osaatko sanoa, minkä tyyppistä aineistoa täältä mahdollisesti voitaisiin tietoarkistoon tallentaa? No, Tämä on sinänsä vaikea kysymys, koska minulla ei ole kauhean hyvää käsitystä, minkälaista aineistoa täällä on. Eli siis, jos se ei ole liian suurta, Eli tyyliin siellä ei ole jotakin teknistä menetelmää kuvattu videonauhalle ja se on ihan kauhean iso ja se on sähköisessä muodossa, niin se meillä kyllä sopii. Että mielelläni itse asiassa kuulisin esimerkkejä, että minkä tyyppisiä aineistoja täällä on. Selvä. Jos ei ole kysymyksiä, niin siitä anonymisoimisesta sen verran, että jos tutkija tekee itse sen anonymisoinnin, niin tarkistetaanko sitä tietoarkistossa sitten vielä, että se on niin kuin tehty asiallisesti? Kyllä. Okay. Anonymisointi ei ole mikään helppo prosessi. Ja se, en itse esimerkiksi uskaltaisi mennä anonymisoimaan ja julkaisoimaan, että meillä on huomattavasti kokeneempia, jotka tekee sitä prosessia. Että he osaa katsoa sen, koska siinä pitää ottaa niin paljon huomioon, että ei tietoja yhdistelemällä saa epäsuorasti tunnistettua ihmisiä. Ja sen takia me mielellään palvellaan ja katsotaan se loppuun ja autetaan siinä anonymisoinnissa, että se varmasti tulee tehtyä oikein.